assalomu alaykum azizlar hurmatli ichki ishlar vazirligi mudofaa shug'ulovasi turi hamma hammalaringizdan ulg'aygan kunda dillaringni og'ritgan bo'lsam uzr so'rayman ulug' kunlarda lekin hammamizda ayb bor man xotinkishman lekin men aybsiz ko'rmagan joyda ko'r ko'zlar bilan gapirdim ko'rganim uchun gapirdim ushbu videoda yulduz usmonova nega sud jarayoniga kelmadi nega qatnashmadi kim aybdor va keyingi sud qachon bo'ladi aziz yurtdoshlar hammasini batafsil o'rganasizlar faqatgina ushbu videoda oxirigacha ko'rsangiz bas assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar yulduz usmonovani yaxshi ko'radiganlar va yulduz usmonovaga har doim yomon ko'z bilan qaraydiganlar ho'p e, xabaringlar bo'lsa yulduz usmonova o'sha sirdaryoga yordam qilayotgan paytda ichki ishlar gayla xodimlaridan yordam so'ragan va ular kelib yordam bermagan va natijada ularni haqorat qilgan va bu albatta internet tarmog'ida keng tarqaldi chunki Yulduz Usmonovani o'zi hamma narsasi teng tarqaladi internet tarmog'ida buni juda yaxshi bilamiz hammamiz va ko'p mojarolarga olib kelyapti aziz yurtdoshlar ayni onda bilasizlar ro'zai ramazon oyidamiz va ushbu oyda faqatgina yaxshi gapirib yaxshilik qilish kerak sizlardan atiga bir donagina ushbu videoga like bosib yaxshilik qilishinglarni iltimos qilaman kim uchun oddiy bir bosish bo'lsa kim uchun bu ehsondir kim uchun bu yaxshilikdir En avvalo Alloh ehsonlarni qabul etsin kattakon rahmat xudo rozi bo'lsin deyman va videoni boshlashdan oldin pastga qarasanglar bu men ikkinchi kanalim hisoblanadi obuna tugmasi qizil bo'lsa agar o'shani bosib kulrang qilib qo'yishingizni iltimos qilasiz, sababi ushbu kanal faqatgina sizlarga xizmat qiladi va bu kanalda faqatgina dolzarb muammolarni kuzatib borishingiz mumkin obuna bo'lish va instagram orqali murojaat qilish esdan chiqmasin instagramim esa max Xo'p, aziz yurtdoshlar, endi e, o'sha mojarodan keyin Yulduz Usmonovani bilasizlar, ichki ishlar xodimlari sudga bergan va bugun sizlarga yana bir qancha o'sha Yulduz Usmonovaga she'rlar, hamma yo e, aytishgan, nima deydi, she'r aytgan, kimdir tanqid qilgan, hammasini hozir birin-ketin albatta video davomida qo'yib boraman. Sizlardan yagona iltimosim kommentariyga o'zingizlar fikringizni qoldirish. Siz ham o'z fikringizga egasiz. Men qatori san'atkorni san'atkor qilayotgan, davlatni davlat qilayotgan asosan biz xalq ya'ni biz ishimiz e, youtubeda ham xuddi shunday holat ketyapti kimnidir e, to'g'riligini kimnidir noto'g'riligini aynan siz bilan men hal qilyapmiz kommentariyga yozing o'zingizni fikringizni unga qarab san'atkorlar ham ichki ishlar ham tekshirib chiqadi chunki bilaman o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam sizlarga bu yerda faqatgina yulduz usmonova aybdor yoki faqatgina ichki ishlar xodimlari aybdor deb men hech qachon e, ayblov qo'ya olmayman birinchidan haqqim yo'q ikkinchidan men doim real gapirganman haqiqatni gapirganman va bugun ham haqiqatni gapiraman ha yulduz usmonova qaysidir ma'noda e, juda sert gapirib yubordi nima bo'lsa ham davlat xodimlari ular e, ular o'ynab yurgani yo'q ular yoki bir san'atkor yoki qiziqchi emas ular ular davlat xodimlari hammasi o'sha o'qigan insonlar endi yulduz usmonova nimaga bunaqa gapirdi deydigan bo'lsanglar o'sha kuni faqat gaplaridan yaxshi analiz qiladigan bo'lsanglar o'sha kungi holat uchun gapirgani yo'q aslida o'sha kundagi holat faqatgina bahana bo'lib qoldi xolos chunki e, men hech qachon aytishdan qo'rqmayman aytishdan e, uyalmayman ha e, o'z ishini yurakdan qilmaydigan o'z ishiga umuman faqatgina pul uchun qaraydigan ichki ishlar xodimlari ham bor hatto ko'p bular va bu narsa albatta xalqni ichida ham yurgan bu narsa san'atkorlarni ichida ham bor e, o'sha muammo bularni orasidagi o'sha narsa to'plab bahana bo'lib qoldi o'sha ish hamma gapini gapirdi u yerda endi e, kimdir juda ham qizib kimgadir paxta qo'yyapti kimdir bu tarafdan paxta qo'yyapti ba'zi bir blogerlar ichki ishlarga paxta qo'yyapti ba'zi bir yulduz usmonovga realist bo'linglar blogerslar realist bo'linglar bunaqa narsaga haligi e, hayron qolib shov shuv qilib yuborish kerak emas bu narsani тем более siz men blogerlar bu narsani sal o'tirib успокоиться qilib nafas olib gapirish kerak chiqib olib turib sen san'atga anaqasan sen yoki davlatni bunaqasini unaqa qilmanglar sizlar jurnalist insonlar chiroyli gapirishni o'rganish kerak bloger degani bilasizlar jurnalist degani уже bizni tilimizda ayniqsa o'zbekistonda va o'sha e, sert gapirib kimgadir yomon ko'rib kimnidir ko'nglidan qolishdan birinchi o'rinda qo'rqish kerak demoqchi bo'lganim sizlar sud haqida gapirib beryotgandim e, chunki bu narsa statsiya edi o'qib chiqib sizlarga xabar beryapman bu narsani og'zaki yoki video murojaatlari yo'q xullas e, sud jarayoni bo'ldi va sud jarayoniga yulduz usmonovani administratori o'sha instagramini youtubeini boshqaradigan o'zini olgan o'g'li kelgan va u bolani aytishiga qaraganda yulduz usmonova ayni onda o'zini karantinga bergan ya'ni o'n kunlik karantinga bergani va bu sudda qatnasholmasligi va bundan keyingi sudda hattoki o'zi admin ham o'zi ham qatnasholmasligini bildirib o'tgan oradan ko'p o'tmasdan e, o'sha bir soatda hal bo'ladigan e, sud soat birga aytilgan sud soat to'rt beshgacha kuttirgan insonlarni u yerda jurnalistlar bo'lgan va ichki ishlar xodimlari ham bo'lgan va natijada e, ichki ishlar xodimlariga qayerdandir qo'ng'iroq kelgan va ushbu sud umuman bo'lmasligini xabarini bergan va ichki ishlar xodimlari chiqib tashqariga shu jurnalistlarga sud bo'lmasligini va uyiga ketishligini bildirib o'tgan endi bu yerda kim telefon qilgan nimaga bo'lgan nima bo'lgan shaxsan menga va ko'plab jurnalistlarga qorong'u endi o'zinglar bilasizlar bu yog'ini nimaligini va sud to'xtatilgan sud bo'lmagan va yulduz usmonova o'sha yordam qilayotgan yordamini ham taqa taq to'xtatib e, yordamga bormasligini faqatgina o'n kun ichida o'sha karantin uyida saqlashini o'zini bildirib o'tgan endi qissadan qissa shuki e, sudga bergan ichki ishlar xodimlari o'zlari sudni to'xtatishgan endi bu yog'i o'zinglarda havola e, o'zinglarga havola kommentariyga o'zinglar fikrlarni bildirishinglar mumkin bu narsa telegram gruppalarda xabarlarda tarqab bo'ldi bu narsa e, kecha buni bilsanglar kerak albatta o'zinglarni fikringlarni kommentariya qoldiringlar va hozir ayni onda sizlarga bir qancha o'sha yulduz usmonovaga bo'lgan tanqidlar boshqa umuman xalqdan kelgan smslarda birin ketin o'sha ovozlarni qo'yib beraman o'zinglar ko'ringlar opa ko'p qizishmang yaxshiyam hali kunimiz qolgan yo'q yallachilarga tangrim o'zi insof diyonat bersin o'zingizga o'xshash kallachilarga yo'qsa sizga o'xshab yallasib qolib boshini suqadi kerakmas joyga kim aytar haj ko'rgan ayol deb sizni kunda shayton bilan o'ynaysiz poyga padarga la'nat der padar ko'rmagan bir kuni tinadi suvning ko'pigi o'shanda yuzingiz bejab qo'ymasin o'ttiz to'rt millionlik xalqning tupigi o'zi shu yulduzni masalan nima haqqi bor militsiyani emas boshqa oddiy odamni ham shunaqa so'kishga masalan haqorat qilishga haqqi yo'q haqoratga ham jazo bor yana hamki mana bunaqa og'ir kunlarimizda bu yoqda mana bunaqa pandemiyamiz bu yoqda mana mana bu sardoba chiqdi xorazm nima buxorodan e, yana bir ofat keldi e shunaqa kunlarda shu kerakmidi uylarda o'tirib olib maskalari haqiqatdan boya bittasi gapirdi maskasi hozir boshqatdan qarasam maskalar ham yo'q ekan padardan ketmang yulduzxon padarimiz hammamizniki bitta qaytib militsiyalarga unaqa demang bitta militsiya uxlab qolsa qolgandir balkim militsiya ham temirdan emas militsiya deganini tarjimasi robot degani emas uni ham odam tuqqan ular ham odam u ham dam olishga haqqi bor yigirma to'rt soat ishlash uchun tug'ib qo'ymagan onasi og'ziga qarab gapiring iya birinchi video ikkinchi video shu videoni bekor chiqargan o'sha chiqargan odamman nima qiladi hammani dilini xubton qilib allohga onalar qilib o'tiradigan kunimizda o'sha militsiyalarni duo qilishimiz kerak qaytamga rahmat o'shalarni ota onasiga shunchalik tug'ib tarbiya qilib bizni xizmatimizga qo'yib qo'ydi uyimizda o'tiribmiz mana hammamiz ular yuribdi yarim kechada ham chiqmanglar ko'chaga deb yalinib bizni sizlar uchun ko'chadamiz sizlar uyda o'tiringlar iltimos deb qo'yyapti yana iye o'rgildim shu kim vakolat berdi shu xotinga o'zi yig'masin narsalarni shunga qolibdimi narsa yig'ib tarqatish ana call sentrda qancha odamlarni ishlayapti qiladi o'shalar e, bitta to'rt so'm pul qo'shib qo'yib butun militsiyani hammasini e, nima degan gap bu militsiya bizani himoya qilyaptimi biz ham ularni himoya qilamiz man militsiyalar tarafdaman ular mani himoya qilyapti chunki shu kecha kunduzda mana shu kecha kunduzda aziz yurtdoshlar o'zingizlar isboti bo'ldinglar video aynan shu yerga chedi, o'ylaymanki qasr ma'noda sizlarga kerakli bo'lmasa-da, qisqacha ma'lumot berdim degan umiddaman o'ylaymanki ushbu kanalga obuna bo'ldingiz va albatta like bosdingiz degan umiddaman videoda telegram whatsapp gruppalariga otish esdan chiqmasin sizlar bilan men muhammad jomadiev va tez kunda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling assalomu alaykum azizlar hurmatli ichki ishlar vazirligi mudofaa silo hamma hammalaringizdan ulg'aygan kunda dillaringni og'ritgan bo'lsam uzr so'rayman ulug' kunlarda lekin hammamizda ayb bor man xotin kishiman lekin man aybsiz ko'rmagan joyda ko'r ko'zlarim bilan gapirma ko'rganim uchun gapirdim ko'rganlarim uchun uzr so'rayman gapirganim uchun uzr so'rayman Turn it on.